нас попутчики Кэп. Вижу импел! Средить картечью есть, капитан. Thank you. Потом залп. Правый блок готов к залпу. Пленных не брать!